近视眼能打实战吗？能，但是这段视频一定要坚持看完，不然的话不小心会对你造成经济上的损失。近视眼首先能打实战，举个例子，我的近视眼是四百五十度。那近视眼打拳有什么好处呢？好处就是你不太容易看清对手的表情啊，看不清的表情就没有恐惧，对吧？那你可能说近视眼你看不清对方怎么办？其实，擂台啊就那么大。 对吧？你说离远了，你需要看出细节吗？人家肢体的动作你是完全能看出来的，对吧？细微的表情你是不需要在意的。那什么要注意啊？会给你造成经济上损失，就是你的眼镜啊，就不要乱丢。哎呀，乱丢的话，你会发现，哎呀，场馆很大，眼镜找不到了，我的眼镜呢？或者你不小心把眼镜放到一个别人容易踩到的地方，眼镜容易坏啊，丢眼镜的事儿。所以你要注意，把你的眼镜收好再实战。 也有人问，可以不可以戴隐形眼镜打实战？我不那么建议，因为有可能对方给你一拳，或者由于你的汗液啊流下来，导致隐形眼镜的脱落，或者隐形眼镜会不小心，呃，它直接卷到你的眼皮里面。这样的话呢，有可能你十天之后它发现不了，对你是有危害的。